Ngapain, Dek? Ngapain, Dek? Sini. Apa? Si juga. Apa itu? Apa? Aduh. Lari, Dek, lari, Dek, lari. Hei! Hei! Oh, lari, Dek, lari, Dek. <laughs> để đa cột <laughs> ngapain lu? mati dia mati ya dek ngapain tuh cari apa deh mana oh sana ah terbang loh <laughs> awas awas awas Cari apa? Itu, itu, itu. Itu di bawah. Bawah sana. Tuh sana bawah. Iya. berani ya हवा चलते रहे 哦，丫头。